महेश्वर के सुंदर घाट और नर्मदा का किनारा जी हाँ यहाँ पर चल रही है दबंग तीन फिल्म की शूटिंग और मंगलवार को भी यहाँ पर सलमान खान घाटों पर हुड़ दबंग दबंग करते दिखाई दिए उन्हें डांस करते देखने के लिए गर्मी के बावजूद दर्शक दिन भर घाटों पर डटे रहे भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर पर्यटकों की और प्रशंसकों की इकट्ठी हो गई थी पर्यटकों को इस बात की खुशी हो रही थी कि उन्हें माहेश्वर के साथ ही शूटिंग देखने को भी मिल रही है माहेश्वर के किला परिसर और नर्मदा घाट पर दबंग टीम की शूटिंग इन दिनों चल रही है मंगलवार के सुबह साढ़े ग्यारह बजे अहिलेश्वर मंदिर में शूटिंग हुई सलमान उसी अंदाज में अपनी अदाएं दिखाते रहे एक्शन साउंड के साथ ही गीत चारों दिशा में शोर है मेरी अपनी मौज है मेरी अपनी धारा है मैं आज़ाद परिंदा हूँ मैं अपने रब का बंदा हूँ मैं हूँ दबंग दबंग मैं हूँ उड़ दबंग दबंग दोपहर तक इस गीत का सिर्फ मुखड़ा ही फिल्माया जा सका कुल मिलाकर काली बनियान में दिखे सलमान खान बेहद आकर्षक नजर आ रहे थे और नर्मदा तट के विभिन्न स्थानों पर सीन फिल्माए गए मुख्य अहिल्या घाट पर अष्ट पेरू सीढ़ियों के पास सलमान एक बार काली बनियान में भी नजर आए घाटों की सुंदरता देख सलमान ने कई बार सूर्यास्त को निहारा इस दौरान सलमान के भाई अरबाज तथा प्रभुदेवा भी मौजूद थे सीढ़ियों पर युवाओं ने सलमान के एक्शन की कॉपी भी की जबकि पानी के अंदर साधु सन्यासी बने कलाकार अलग अलग मुद्राओं में बेहद आकर्षक दिखाई दे रहे थे कुल मिलाकर दूसरे दिन भी यहाँ पर शूटिंग के कारण राजबाड़ा बंद रहा और दर्शकों को वहाँ देखने को नहीं मिल सका भारी भीड़ के कारण पुलिस को भी यहाँ व्यवस्था संभालने में परेशानी हुई कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि राजवाड़ा जो बंद हुआ है उसको लेकर भी जो पर्यटक यहाँ आए हैं उन्होंने विरोध दर्ज किया है इधर शूटिंग के दौरान किला परिसर में मांस मदिरा का उपयोग किए जाने की शिकायत भी कलेक्टर गोपाल डांड को की गई है उन्होंने यह भी कहा है कि परिसर क्षेत्र में